Türkiye. Türkiye. Ukrayna. Kazakistan. Çeçeçe. Silvestri. Hep beraber. Rusya. Latvia. Türkiye. Çeçeçe. One, two, three, four. Hashtag Barutki. Come on. dale, dale, dale, dale, Anthony Lassie. Спасибо большое. Thank you very much. Teşekkürler. Приятного отдыха. İyi tatiller. Çap çap. Bay bay.